niños y niñas, por favor arreglen su bolsita y pónganla correctamente en su lugar de siempre. Y miren al maestro de nuevo. Albert, cuando yo diga adelante, van a venir a la alfombra con su papel porque es hora de compartir nuestro trabajo. ¿Listos? Y calladitos y el papel lo van a poner en el piso hasta que yo diga otra, instrucción. Mesa número uno, adelante. Estoy esperando, Dani. Muy bien, a Jason se le olvidó su papel y él se recordó que tiene que traer su trabajo para compartir con la clase. ¿Y el papelito va dónde? En el piso, en la alfombra. Mesa número dos, adelante. Correcto. Mesa número 3, adelante. Miren qué bonito está sentado Matthew y Carla y Aldo. Y todos están correctamente sentados esperando con paciencia para compartir. Tres campanadas. Dos campanadas. Y tres campanadas, que quiere decir que tenemos que estar listos.